සුබ දවසක් වේවා සරලා YouTube channel එකෙන් ඔයාව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම කරන්න යන වීඩියෝ එක තමයි Filmora video editing application එක සම්බන්ධ වීඩියෝ එකක්. වීඩියෝ edit කරන ඔයාලටත් ඇවිල්ලා තියෙන ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන්. අපි මේක සල්ලි ගෙවලා ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නත් ඕනේ. ඒ වගේම ඇක්ටිවේට් කරගන්න නැතුව edit කරන්නත් අමාරුයි. එයාලගේ tag එක අපේ වීඩියෝ එකේ වදිනවා. ඒ නිසා අපේ වීඩියෝ අසාර්ථකයි. මටත් තව ප්‍රශ්නයක් තමයි මේක. ඒකට මම විසඳුමක් හොයාගත්තා. ඒක තමයි මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට පෙන්වන්නේ මම. බලන්න මේ විඩිය හොඳට පාල තින ඩිස්කිප්ෂන් එක මල් ලින්ක අත්දාලා තියෙනවා ඒ ලින්ක් එක පුළුවන් ඔයාලට මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න මේ වීඩියෝ එකට අවශ්‍ය කරන සියලුම දේවල් මේක තමයි තියෙන්නේ මේ තියෙන්නේ ඇප්ලිකේෂන් එක මම මේක ඕපන් කරගන්න මේක අපි මුලින්ම ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න වාට පේන ඇති මේක ස්ටෝල් වෙන ගලන් තියෙන්නේ ඔයාට පේනව ඇති මෙතන මේ ටික් ඇත්තියෙනවා මේ ටික් එක දැම්මුත් අපි කරන දේ අසාර්ථක වෙනවා අපි මේ ටික් එක දාන්නතුව තමයි කඩයන්න මම මේ ක්ලෝස් කරගන්නවා आप मैं एप्लीकेशन नेम ओपन कर करना මම මේක නිව් ප්‍රජෙක්් කියන ගෝපන් කරගන්නවා වාට මේ පේනවා ඇති උඩ හෙල්ප් කියල ගත්තියෙනවා මම මේ ගෝපන් කරගන්න ඉට පස මෙතර තුන්ගනි රවාට පේන ඇති ඔෆ්ලයින් ක්ටේෂන් කෙලෙක අපිය ගෝපන් කරගන්න ඉට පස මේ ඉට බේස් ඇත්තම අපිට පේන්නේ වාට පේන ඇති මේ ගන්න ක්ටේට් කියල දෙනවා ඔයා ඩවලෝඩ් කරගත්ත පයිල්ල ඇති මේ වගේ සිරියල් කී කියල එක මං ඕපන් කරගන්නවා වාට පේන ඇති මෙතන මේ පින්න ඇත්තියෙනවා මේ පින්න එක මේ විදිරම කොපි කරගන්න ඕනි වාට පේන ඇති මෙතන මේ රෙජිස්ටිම් කෝඩ් කියලගත්තියෙනවා වයිසල කොපි කරගත්තේ මෙතන පේස් කරනවා ඊට උඩින් වාට පේන ඇති ලයිසන් ඩීමන් කියලගත්තිය මං මෙතන එක්සාම්පල් google.com කියලගා ගන්නවා ඉඩවස් වාට පේනවා ඇති මෙතන ඇක්ටේට් කළ ඇත්තේවා මගේ කලික් කරගන්න වාට පේන ඇති මෙතන වොන්ඩෂා විල්මෝර හැස්බීන් රජිස්ටට් කියල දෙන්න හරිමම් මෙතන ඕකේ දෙනවා හරිමන් අප හෙල්ප කරනවා ඩවස් ඔෆ්ලයින් ඇක්ේෂන් කෙන කරනවා පලට පේනවා ඇති ඇක්ටේට් කලා දෙන්නේ ඒ බාකෝට් හරිගෙන තියනොත්තේ මෙතන තියෙන බාකෝඩ් ඔක්කොම අපි ගහලා මේක බලන්න ඕනේ හරිවට අපහැදිලි දෙයක් තියෙනවා නම් පහල කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න නැත්තම් පහල WhatsApp link එක තියෙනවා ඒකේට ඔයා මැසේජ් එකක් දාන්න පාඩම උදව් කරන්න මේ හරි කතා කරන්න මම මේ වීඩියෝ මෙතනින් අවසන් කරනවා ලයික් එකක් කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න. ඒ වගේම ඔයාගේ PC එකක් ලැප්ටොප් එකක් තියෙන යාළුවන්ට මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න. එයාලට මේ වීඩියෝ ගොඩක් වැදගත්තේ අනිවාරෙන් සබස්ක්‍රයිබ් බටන්න එක බන්න අමතක් කරන්න බා හරේන බුද්ධසරණයි මයි යන ඔයාට ජයවා